알아 알아 알아 몰라 알아 나와 나와 나와 보이 보이 그냥 가로 태고나 태고나 태고나 어 배를 통잖아 이 라위 나가 라위도 나가 라위 나가 라위 디바 디바 디바 태고나 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 알아 tal cual, tal cual. bay này bay này bay này bay này bốn này bò mà nó bay này bốn này nó mà ra được à bay hết rồi bay tao mẹ này à phú già là dòng đang phát là làm mà làm gì mà là gì vậy 科目五，我呀，哎，一吧？呗，两吧，科目五吧，别一样，差不了，差不了。这个我见。啊，漂亮，都是我身边，哎，你旁边没？他们比你没？哎，家那来的，了，太人家这太，张这太这太这太太。他们没那么损，了，要俺比武去了，俺村长就对对。 ပက်ကြီးကလည်းပေါင်းနေရတယ်ဟုတ်ပါဗျာဆံမစင်နော်ပက်ကြီးညာလေးမှာစင်နော်ညာလေးမှာစင်နော်ဒီနားမှာစင်ဒီနားမှာစင်ဒီနားမှာစင်လာလာလေးယူမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီငါကမ်းမရဘူးကွာကမ်းမရအောင်ကမ်းမရအောင်နား này à mấy ông ấy cái thế luôn đây wow cái mấy ông wow ờ cái chỉ có bao mấy chàng nó đấy à chưa bảo I got supplies. Oh, God, do you? I'm very bad at What the fuck? Watch out. Theo mình làm đây là. Theo theo theo. Đây đây đây. ရှိတော့မှရှိတော့ခဲ့တော့ပါကုန်းသေးကိုပြလဲမင်းကလည်းပဲကျန်တော့ပြလဲကုန်းသေးကိုပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွတ်ရှိတယ်ကျွတ်ရှိတယ်ကြော်ကြော်ကြည့်ပေးမယ်ပါကြည့်တော့ပါကြည့်ပေးဘေးပါကြည့်ဘူးတော့ Mark the location ဘူးတော့တော့ပါကြည့်ပါကြည့်ဖိုင်းပါကြည့်ဖိုင်းဖိုင်းစစ်အမောဆယ်မဖိုင်းစစ်တူပြောဆယ်မစစ်တော့ရောရောရောပဲပြော Thank you 哎呀现在先告我交交交交ရှိတယ်ရှိတယ်ကောက်သွားပြီပြောတာဟောဘာဘာကောက်သွားဘာကောက်သွားရရရဒီမှာလည်းကောက်ထွက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်စီကလည်းပြဟာဘလက်ရတယ်ဇာလေးမစီကလည်းဖြစ်တယ်ဒီလားဟာဒီပဲဖဲကနေခုန်ချလာတော့ဟာဇာလေးရာဟာဟာလေအားရတယ်အားရတယ် பாட தீவே lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ đau mà đau mà đau mà bồi bồi kẹo cao luôn theo qua này theo qua này theo qua này ờ bé đi không sao lỡ rồi lao đi nó còn lao đi nó nó còn lao đi nó còn lao đi đi vào đi vào đi vào theo qua này nó lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ अरे अरे प्लेन वाले लोग के भी जाते हैं သူကတော့လေ Thank you ရလိမင်းသဘောကျလားရတဲ့ဟေးသဘောကျအဘာရောလီယွန်ရေခင်ဗျဘယ်မှာသွားပြီးတင်နေရတော့လီယွန်ရေလာလေးစီတယ်လာလေးစီတယ်လာလေးစီနေလား okay okay thank you လာနဲ့ပါတယ်ပေါ့မှာ thank you လာနဲ့ပါနဲ့ပေါ့လက်ပြရတယ်ကွာကဲမေးပေါင်းမလားပြောခုလိုချင်းတွေမှာလာပြီးပေါင်းမယ်လို့နော်ကွာအော်ရောဘယ်ရောက်ပြနေရတော့ ပစ်နေတော်လာတော်လာအဲ့ဒါလားချက်တော့တော့တော့အဲ့ဘေးရလေလားအဲ့ဘေးရလေလားအေးရောက်တယ်အင်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလာပြီးတော့လာလာတော့မှတော့ကုန်တယ်အေးဒီမှာလာခဲ့အေးဟိုကပစ်တရားပစ်နေရောက်ပြီဒီနေ့လေးဂျော်လေးတော့နတ်လာရလားလက်လောင်နေရလဲဘလက်လောင်နေရဇာတိနော့ချက်နော့ချက်တွေဇာတိကုန်းနေဟလားအဲ့ငါတို့ကုန်းသွားပြီးကွာဇာတိ event တစ်ဆိုတော့နေရာမတည်သေးဘူးကြာဘယ်လိုဘယ်လိုပြုတ်ကြလဲမတည်သေးဘူးကိုရီးယားအာအာမအာမမရှိဘူးဘောပဲအာယော တွဲနေမှာပါတွဲချင်ငါပေးမှာဗောငါလည်းမရှိဘူးတော့နောက်မှရှိတယ်ပြလက်ရပြလက်ဘယ်အများကြီးဖြစ်နေတော့ခိုင်းတယ်ဘယ်အများကြီးထိုင်ဝင်လိုက်တာကောင်းတယ်ထိုင်ဝင်လိုက်တာကောင်းတယ်ထိုင်ဝင်လိုက်တာကောင်းတယ်ဘာရင်းကြီးဟဲ့ဘယ်နောက်နေပြပြနေရပြလိုက်ငါသွားမယ်ငါဟိုက်ဘက်ကနေသွားမယ်လိုက်မလားငါငါတင်ပြန်ကြောင်းပါမယ်ပြဘာဖြစ်ပြီးစီးပဲအစ်စ်ကဲလို့ရတယ်တကယ်ထိုက်မဖြစ်ဘူး 哎，马戏的！哎，不知道，谢谢谢谢。我等我等我一下，到啥步了这样？我弄了一下，我弄了一下。哎，马戏的，哎，马戏的。走吧，走喽，走喽，走喽，走喽，走喽。他摸一呀？了，他摸一下了。 အောက်ပေါ်ပြန်ခုံစင်းသွားတယ်တဲ့ငါတက်လာတော့ခုံစင်းသွားတော့မသေးပေါ့ကွာအောက်မှာမင်းဖေတွေရှိနေတာပဒါကားကြီးတက်ပြလို့ခုံစင်းတာအောက်မှာအဖေနှောင်းနဲ့တွေ့ပါပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ပဒါကားကြီးတက်လာတော့ကြောက်အောက်ကုံစင်းတာအောက်မှာဟိုနှောင်းနဲ့တွေ့ပါဘာကြီးအေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာရောက်ငါလုံးနေရောက်ခဏခဏခဏဘလက် ဘယ်ဘယ်ဘယ်ပတ်တာရတယ်ဒီနားလေးမှာလာရက်နေပစ္စည်းရတယ်ကန်ကောင်းအေးဘယ်မှာရတယ်အေးအမချာချာချာတော့ချာတော့ချာတော့ချာတော့ချာတော့ရောင်ကြီးအဆယ်လာနေရောင်ကြီးပြင်းပြတာပါလားဗျက်ဟိုချောင်းနေတာကျွေးဒီပေါ်သွားမှာတို့ mark the location အပေါ်မှာပို့အပေါ်မှာပို့အပေါ်မှာပို့မရဘူးဗျက် platform မြင်လား platform ပြက်မြင်လားအဲ့ပုံမှာအဲ့ပုံမှာအေးရတာရအောင် black အေးအမားခုံရတာအဲ့ပုံမှာအော်ဒီပုံအဲ့ပုံကဘလို့ဘလို့ဘလို့တက်ရတာတော့အဲ့ဟောဒီပါဒီပါဒီပါအဲ့ပါဒီဘောတက်ရဒီဘောတက်ရတာကီတက်တာကီတော့အောင်းနိုင်သူပဲအောင်းနိုင်သူ ကြောင်ကြီးဟိုဘက်ကနေလာပစ်အော်အဲဆောက်နေတာစောက်နေတာဟေ့ရောက်6အောက်ကျန်နေပြမြေပေါ်မှာကျ6အောက်ကျန်နေဘောတကောင်နဲ့အကောင်တရားလေးဘောကောင်ပါတော့ကောင်းကြီးဆောင်းပြီးထောက်တာတော့ဝါလီယိုလီယိုလီယိုလုံးပေါင်လီလုံးပေါင်ရတယ်ရတယ် Thank you ထပ်မှန်တာထပ်မှန်တာထပ်မှန်တာ အာဒီဘက်ထဲမှာလူကြီးငါပစ်ခံမှာကြောင့်ဒီဘက်လာမှာပို့ပစ်ခံနေရတယ်အဲကဲကဲကဲအော်လို့တယ်နောက်မလိုက်နောက်မလိုက်လီယိုလီယိုအော်ချစ်တော့ငါအော်ဒါစပ်ပဲဒါစပ်ပဲဘယ်လဲဒါစပ်ပဲရတော့ရတော့အကောင်တော့ပါရှေ့ကောင်တော့ပါတော်ပြီပါအများကြီးပဲခန်းနေရောက်ပါ 빨리 말하려 그래. 처음이라. 거울 있다 이게. 아 따를 예, 예. 아, 뭐 아. 아, 거. 아 따를 거는 제외 롱이야. 보다 그냥 맞죠. 아 r o အတန်းကစ ညဇာလျာမပြုံးတော့ဘူးကျွန်းဒီမင်းအားရအင်ဂိမ်းတောင်းနေတယ်လို့တောင်းတော့မင်းကမင်းက Discord နဲ့ပြောရနော်အဲ့ I got supplies ဆင်းမြင်ဝိုင်းဆောဆင်းက်မြင်ဝိုင်းနေကျွေးဆောက်ဆက်နေတယ်ဘာသာလို့နော်ဖုန်းနဲ့ဆော်ပြီး Discord နဲ့ပြောတာသူကလက်တော့နဲ့ပြောအဲတယ်ဆရာဆရာကြီးလက်တော့မဟုတ်ဖုန်းပဲအဖုန်းမဲ့ခြေတန်းကြားရပြီအားကြောင့်ပြောတာ John, John. Tipo matar bicho. Marked a location. Bicho, apa tak bicho? Bola. Apa apa apa matar bicho tu jangan. အဲ့ဒါဘယ်ကွင်းလဲတဲ့ update update ပဲ update update new update new update ပဲလား event event အစ်စ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှစမ်းဆော်တာဗျာအဲ့ဒါမျိုးတေချာကိုကောင်းအောင်မဆော့ရသေးဘူးမသိဘူးနေရာတွေကအဲ့တော့တခြားလူတွေစော်ကြီးတွေကမနဲ့တွေကဆော့ထားတဲ့လူတွေကတိမှာမလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော် လားအသားလေးအသားလေးဟဲ့လားအလားလေးဟဲ့လားလို့ဖို့တော့ဒီကလေးလူတွေလူတွေလူတွေလားလူတွေလူတွေမင်းကငါကိုတကားရောကားနဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့ပြင်လို့ဘောလမ်းလာနေတာဟာလောင်းကောက်ကောင်းရတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာနားပြတော့နော်မနော်မနောက်ကြီးတော့ပါပဲပြင်းစင်ပြင်းစင်နဲ့ တောင်းတောင်းမောင်းတောင်းမောင်းအာရှောင်းဝိုင်ကောင်းတယ်အဲထပ်လာပြန်အာဘော့ဒီအာဘော့ဒီအဲ့နဲ့ဘုံနဲ့ပေါ်စပိုင်ဒါမန်ရတယ်ဟုတ်တယ်အာရကြမှာကြတာခုနကကျွန်တော်ပေါင်းပြီးနေအောင်ရန်ဒမ်ပဲဗျာသူကရန်ဒမ်ဗျာရန်ဒမ်ရတာသူကဟိုအတိကြကြီးလုံးဝတက်ရှူအားကြီးတော့မဟုတ် Using Chris Tech. Ê, bay này, bay này, bay này, bay này, bố này bò mà nó. Bay này bố này nó mà ra được. À, bay hết rồi. Bay tao mẹ này. À, bố già là dòng. Nó đang thoát là làm mà làm gì? 바라지야 어, 어 바라지야 아니 안 말하지 말아 떠나야 또 상가 아 들어가려면 떠나야 또 상가 아 말아 mà cho đi là a trong đấy không ví dụ lấy a trong đấy này nó thiên nó thêm gì đấy à nó đi rồi chạy để la ví အောင်ဗလက်အဲ့ကောင်ငါတော့ပြီလေမင်းမင်းတော့ထိုးတော့တော့ထိုးတော့ဆောက်ခွဲဆောက်ခွဲပြင်းနေကောင်ပြင်းနေကောင်တော့ထိုးတော့ငါတော့ပြီတော့အဲ့မအဲ့မအဲ့မအဲ့မ Mark the location တော့ထိုးဘယ်ရောက်လဲဟာခေါမိုးပေါ်မှာတေသွားတာဗလက်ခေါမိုးပေါ်မှာလားအောက်စင်ဝိုင်းတော့လို့ကြည့်လိုက်အပလက်ကတင်ပြီးလုံမလို့မဆော့ရโอเคဗျာကျွန်တော်လက်ခုမှစဆန်းဆော်လေ chúng mày có mà đi mà tôi nói gì đi trên nào mà bị Vaya, me está, me está, me amigo. Bà ấy bị tốn gì đâu ညာဘက်ခေါင်းမိုးပေါ့ညာဘက်ရဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားဒီကောင်မကြဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Okay okay ကျွန်တော်တို့ရေးကျွန်တော်နားပြီဗျာကျွန်တော်လက်ထပ်ပြတ်သိမယ်တော့ဒီနေ့တော့ event ရဆက်မယ်လက်ထပ်ကြမှာအလားကြီးပဲလားလီယောလက်ထပ်